أنا أنت هو نحن أنتم هم هذا ذلك هنا هناك من ما أين متى كيف لا كل كثير بعد قليل آخر واحد اثنان ثلاث أربع خمسة كبير طويل واسع سميك ثقيل صغير قصير ضيق رقيق امرأة رجل إنسان طفل زوجة زوج أم أبا حيوان سمك طائر كلب قملة ثعبان دودة شجرة غابة عصا فاكهة بذرة ورق جذر قشرة زهرة عشبة حبل جلد لحم دم عظم دهن بيضة قرن ذيل قلم شعر رأس أذن عين أنف فم سن لغة ظفر قدم ساق ركبة يد جناح بطن معاه عنق ظهر صدر قلب كبد شرب أكل عد مص بصق تقيأ ضرب تنفس ضحك